नमस्कार सबैलाई बिल्डिङ गुई युजिङ नेटबीन्स ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी नेटबीन्सको विशेषताहरू मध्येको एक GUI बिल्डर हेर्ने छौं को GUI बिल्डमा के उपलब्ध छ यसले GUI मा You you see is You you get designer उपलब्ध गराउँछ तपाईलाई लेआउट सिर्जना गर्न कम्पोनेन्टहरू तान्ने र छोड्ने सजिलो इन्टरफेस उपलब्ध गराउँछ यसमा कम्पोनेन्ट प्यालेट हुन्छ जसमा AWT र स्विङ कम्पोनेन्टहरू पहिले नै इन्स्टल हुन्छन् हामी एउटा पूर्ण GUI एप्लिकेसन निर्माण गर्न यो सशक्त भिजिबल एडिटरको प्रयोग गर्नेछौं यसको लागि म एउटा सिस्टम प्रयोग गर्दैछु जसमा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम उबुन्टु र नेटबिन्स आइडी संस्करण 7.11 छ इन्स्टलेसन र आवश्यकताहरू सम्बन्धी थप जानकारीको लागि कृपया अघिल्लो ट्युटोरियल हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं फर्म एडिटर प्रयोग गर्न सोर्स एडिटर प्यालेट इन्सपेक्टर र प्रोपर्टिज विशेषताहरू इभेन्ट ह्यान्डलर थप्न र हाम्रो एप्लिकेशन कम्पाइल र रन गर्न एउटा सरल अकाउन्ट ब्यालेन्स एप्लिकेशन बनाएर यो ट्युटोरियल सुरु गरौँ यो एप्लिकेशनमा हामी यसो गर्न सक्षम हुनेछौँ कुनै पनि खातामा जम्मा गरेको रकम इनपुट गर्न कुनै पनि खाताबाट निकालेको रकम र अन्तिम ब्यालेन्स गणना गर्न हामी हाम्रो एप्लिकेशन अझ आकर्षक बनाउन एउटा तस्बिर पनि थप्नेछौँ सजिलो र छिटो नेभिगेट गर्न माथि एउटा मेनु राखौँ अब नेटबिन्सतिर जाउँ र एउटा नयाँ प्रोजेक्ट सँगै सुरु गरौँ फाइल मेनुबाट न्यू प्रोजेक्ट छानौं र जावा एप्लिकेसन छानौं मा जाउँ र तपाईको प्रोजेक्टलाई एउटा नाम दिनुहोस् म मेरो प्रोजेक्टको नाम एकाउन्ट ब्यालेन्स राख्ने छु मेन क्लास सिर्जना नगरिकन यसलाई मेन प्रोजेक्टको रूपमा सेट गरौ। गरौँ मा जाउँ तपाईको आइडीईमा एउटा नयाँ प्रोजेक्ट सिर्जना हुनुपर्छ अब फाइल मेनुको मा जाउँ र न्यू फाइल छानौं क्याटेगोरिज अन्तर्गत स्विङ गुई फर्म्स र फाइल टाइप अन्तर्गत जेएफआरएमई फर्म छानौं नेक्स्ट मा जाउँ म यसलाई अकाउन्ट ब्यालेन्स नाम दिने छु तर तपाई यसलाई आफूले चाहेको कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ एक पटक तपाईले फिनिश क्लिक गरेपछि तपाई मुख्य डिजाइन क्षेत्रमा पुग्नुहुनेछ GUI बिल्डरको बारेमा हेरौं यहाँ दाहिनेतिर प्यालेट छ यसमा पूर्व स्थापित swing र AWT कम्पोनेन्टहरू समावेश हुन्छन् यहाँ प्यालेट मुनि properties विन्डो छ तपाईले कम्पोनेन्टहरू छान्दा यसले तिनीहरूको विशेषताहरू देखाउँछ यहाँ दाहिनेतिर नेभिगेटर वा इन्स्पेक्टर छ जसले तपाईलाई फ्रेममा थपिएको कम्पोनेन्टहरू देखाउँछ यहाँ वर्कस्पेसमा डिजाइन मोडमा माथि यहाँ सोर्स बटन छ जब तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ यसले तपाईलाई सोर्स कोडमा पुर्याउँछ तपाईले डिजाइनमा कम्पोनेन्टहरू थप्दा यसले सम्बन्धित सोर्स कोड लिन्छ र यसलाई यहाँ सोर्समा थप्छ डिजाइन मोडमा फर्कौं र आज हामीले कुन कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्ने छौ हेरौं हामी केही कम्पोनेन्टहरू प्यालेटबाट प्रयोग गर्ने छौ जस्तै हाम्रो एप्लिकेशन सिर्जना गर्न buttons labels panels tabbed pane आदि अब बाट स्विंग कन्टेनर्स अन्तर्गत ट्याब्ड पेन छानौ ट्याब्ड पेन छानौ र फर्ममा क्लिक गरौ यसले तपाईलाई एउटा ट्याब्ड फ्रेम दिनुपर्छ तपाई आफ्नो माउस प्रयोग गरी यसलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ अब प्यालेटमा जाऊ र एउटा प्यानल छानौ र पुनः आफ्नो फ्रेममा क्लिक गर्नुहोस् त्यसले तपाई एउटा ट्याब प्राप्त गर्नुहुन्छ फर्केर अर्को प्यानल छानौं र पुनः फर्ममा क्लिक गरौ तपाई अब जम्मा दुई ट्याबहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ अब तपाई ट्याबमा दोहोरो क्लिक गरेर वा राइट क्लिक गरी एडिटर टेक्स्ट विकल्प छानेर यसलाई पुनः नामाङ्करण गर्न सक्नुहुन्छ म पहिलो ट्याबको नाम इमेज राख्छु र दोस्रो ट्याबलाई ब्यालेन्स नामाङ्करण गर्छु अब प्यालेटमा फर्कौं र स्विंग कन्ट्रोल्स मेनुबाट लेबलहरु थपौं स्विङ कन्ट्रोल्सबाट लेभल छानौं र यसलाई यहाँ तपाईको फर्ममा थपौं हामीलाई हाम्रो एप्लिकेशनमा 6 लेबलहरु चाहिन्छ अब मैले मेरो फर्ममा 6 वटा लेभलहरु थपेको छु तपाई तिनीहरुलाई क्लिक गरी तिनीहरुको स्थान मिलाउन र अलाइन गर्न र तिनीहरुको स्थान पुनः मिलाउन र अलाइन गर्न माउस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब लेभलमा टेक्स्ट परिवर्तन गर्न तपाई यसमा दोहोरो क्लिक वा राइट क्लिक गरी एडिट टेक्स्ट विकल्प छान्न सक्नुहुन्छ लेभलहरु पुनः नामकरण गरौँ म पहिलोलाई इनिसियल अमाउन्ट नाम दिदै छु दोस्रो लेभललाई क्रेडिट अमाउन्ट तेस्रोलाई डेबिट अमाउन्ट र चौथोलाई ब्यालेन्स सुरुमा हामी इनिसियल अमाउन्टमा रुपैयाँ 5000 सेट गर्नेछौं हामीले एक पटक ब्यालेन्स गणना गरेपछि हामी यसलाई यो लेभलमा राख्न सक्छौं तर अहिलेको लागि हामी यसमा ताराहरू मात्र बनाउने बनाउनेछौं अब प्यालेटमा फर्कौं र एउटा टेक्स्ट फिल्ड छानौं र हामी क्रेडिट अमाउन्ट र डेबिट अमाउन्ट सँगै एक एक टेक्स्ट फिल्डहरू थप्ने छौं हामीले टेक्स्ट फिल्डको स्थानहरू खाली छोड्नु पर्छ टेक्स्ट सम्पादन गरौ र त्यहाँ रहेको टेक्स्ट हटाऊ माउस प्रयोग गरी यसको आकार परिवर्तन गरौ तपाईले यसो गरेपछि पुनः प्यालेटमा फर्कौ र बटन छानौ तपाईको फ्रेम मुनि एउटा बटन थपौ र तपाई यसमा राइट क्लिक गरेर लेभल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ एडिट टेक्स्ट विकल्प छानौ र यसलाई गेट ब्यालेन्स नाम दिऊ अब यो हाम्रो जीयूआई हो इमेज ट्याबमा जाऊ र एउटा इमेज थपौं त्यसो गर्न प्यालेटमा फर्कौं र अर्को लेभल छानौ र यसलाई प्यानलमा छोडौं अब प्यालेट मुनिको प्रोपर्टीज विन्डोमा प्रोपर्टी आइकन खोजौं र यहाँ दायाँ तीन डटहरूमा क्लिक गरौँ आइकन प्रोपर्टिज विन्डो खुल्छ यहाँ एक्सटर्नल इमेज विकल्प छानौ पुनः यहाँ दायाँ तीन डटहरूमा क्लिक गरौँ र तपाईले आफ्नो एप्लिकेशनमा राख्न चाहेको इमेज खोजौँ। मैले यहाँ इमेज छानेको छु ओके मा क्लिक गरौँ माउस प्रयोग गरी यसको स्थानान्तरण गरौँ तपाई यहाँ लेबलको टेक्स्टमा दोहोरो क्लिक गरी यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ अब हामीले इमेज थपेका छौँ अब हाम्रो GUI मा एउटा मेनु थपौं प्यालेटमा जाउँ र स्विङ मेनु मुनिको मेनु बार विकल्प छानौँ मेनु बार छानौँ र यहाँ प्यानल माथि क्लिक गरौँ डिफल्टमा पहिले नै दुई मेनु लेभलहरू छन् फाइल र एडिट एडिट टेक्स्टमा दोहोरो क्लिक गरौँ र यसलाई हेल्प नाम दिउँ तपाई फाइल अन्तर्गत एउटा सब मेनु पनि थप्न सक्नुहुन्छ अब दायाँको इन्स्पेक्टर वा नेभिगेटरमा जे मेनु 1 मा राइट क्लिक गरौँ एड फ्रम प्यालेट विकल्प छानौ र मेनु आइटम छानौ त्यसले एउटा मेनु आइटम थप्नुपर्छ तपाई त्यसलाई पुनः नामकरण गर्न सक्नुहुन्छ मानौ एक्जिट अब हामीले फाइल मेनु अन्तर्गत एउटा सब मेनु थपी मेनु आइटमको नामकरण पनि गरेका छौं अब हाम्रो GUI लगभग पूरा भएको छ अब प्रिभ्यू हेरौं माथिको प्रिभ्यू डिजाइन बटनमा क्लिक गरौं प्रिभ्यूमा तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभएको कार्यहरू देखिन्छ यहाँ अहिलेसम्म बटनहरूले काम गरेका छैनन् तर तपाईले एक पटक कोड थपेपछि सबैले काम गर्छन् प्रिभ्यू बन्द गरौ अब कोड थप्नु अघि इनपुट टेक्स्ट फिल्डलाई उचित भेरिएबल नाम दिऊ ब्यालेन्स ट्याबमा जाऊ यहाँ यी टेक्स्ट फिल्डहरूलाई उचित भेरिएबल नाम दिऊ इन्स्पेक्टरमा जे टेक्स्ट फिल्ड 1 मा राइट क्लिक गरौ चेन्ज भेरिएबल नेम छानौं को नाम क्रेडिट अमाउन्ट मा परिवर्तन गरौ ओके मा क्लिक गरौ तपाई यहाँ डिजाइन मोड को टेक्स्ट फिल्ड मा पनि राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भेरिएबल नेम छानौं र को नाम डेबिट अमाउन्ट मा परिवर्तन गरौ ओके मा क्लिक गरौ म यो अन्तिम लेभल मतलब ताराहरू भएको लेबललाई पनि नाम दिँदैछु रिजल्ट ब्यालेन्स पुनः चेन्ज भेरिएबल नेम विकल्प छानौं र भेरिएबललाई रिजल्ट ब्यालेन्समा परिवर्तन गरौँ ओकेमा क्लिक गरौँ अब एप्लिकेसनलाई काम गराउन कोड हेरौँ यो मेरो स्याम्पल कोड हो म क्रेडिट अमाउन्टबाट गेट टेक्स्ट डेबिट अमाउन्टबाट गेट टेक्स्ट चाहन्छु ब्यालेन्स गणना गरौ र अन्तिम ब्यालेन्स रिजल्ट ब्यालेन्समा राखौ यहाँ कोड कपी गरौ र आईडी मा फिर्ता जाऊ अब गेट ब्यालेन्स बटनमा राइट क्लिक गरौ इभेन्ट्स एक्सन र एक्सन परफर्मड विकल्प छानौ यसले तपाईलाई कोडको खण्डमा लैजानेछ जहाँ तपाईले बटन थिच्दा हुने कार्य गराउन कोड लेख्न वा पेस्ट गर्नुपर्छ म यहाँ कपी गरेको कोड पेस्ट गर्छु यो कोडलाई सेभ गरौँ र डिजाइन मोडमा फर्कौ अब एप्लिकेशन बाहिर निस्कन कोड थपौं मेनु आइटम अनि एक्जिटमा राइट क्लिक गरौँ र इभेन्ट्स एक्सन र एक्सन परफर्म्ड छानौं यसले सोर्स मोडमा लानेछ र अब हामीले एप्लिकेसनबाट सफलतापूर्वक बाहिर निस्कन कोड लेख्नु पर्छ टाइप एक्जिट system.exit1 अब कोड सेभ गरौ र डिजाइन मोडमा फर्कौ एक्जिट मेनु आइटममा एउटा सर्टकट पनि थपौ यहाँ खुल्ने विन्डोको सर्टकट विकल्पमा दोहोरो क्लिक गरौ क्यू र कन्ट्रोल की स्ट्रोक दिनुहोस् ओकेमा क्लिक गरौ त्यसैले अब हामीले बाट बाहिर निस्कन किबोर्ड सर्टकटको रूपमा कन्ट्रोल क्यू सेट गरेका छौ अब हाम्रो एप्लिकेशन पूरा भएको छ अब आफ्नो किबोर्डको F6 थिची एप्लिकेशन रन गरौ यो पहिले नै छानिएको हुनाले मेन क्लास रन हुनुपर्छ ओकेमा क्लिक गरौ र यो भयो यो हाम्रो GUI हो जाँच गर्न रन गरौ ब्यालेन्स ट्याबमा जाउँ क्रेडिट अमाउन्टमा रुपीस 300 इन्टर गरौ र डेबिट अमाउन्टमा रुपीस 200 राखौ र यसलाई गेट ब्यालेन्स थिचौं यसले हामीलाई ब्यालेन्सको सही रकम दिन्छ अब एप्लिकेशनबाट बाहिर निस्कौ म फाइल मेनुमा जाने छु र एक्जिटमा क्लिक गर्ने छु हामीले किबोर्डको कन्ट्रोल क्यू थिचेर पनि एप्लिकेशन अन्त्य गर्न सक्थ्यौं अब एप्लिकेशन पूरा भएकोले कार्य हेरौ कार्यमा एउटा टेम्परेचर कन्भर्टर एप्लिकेशन बनाउने छौ यसमा पहिलेको जस्तै दुई ट्याबहरू हुनुपर्छ एउटा सेल्सियसबाट फारेनहाइटमा बदल्न र अर्को फारेनहाइटबाट सेल्सियसमा बदल्न यसले एउटा इनपुट तापक्रम लिनुपर्छ र परिवर्तित तापक्रम देखाउँछ यसमा माथि फाइल र हेल्प विकल्पहरू देखाउने एउटा मेनु बार पनि हुनुपर्छ र फाइल मेनु अन्तर्गत एप्लिकेशन एप्लिकेसनबाट निस्कन किबोर्ड सर्टकट सहितको एउटा एक्जिट आइटम छ मैले पहिले नै कार्य गरेको छु यो यस्तो देखिनु पर्छ म मेरो कार्य रन गर्दै छु र यो मेरो GUI हो अब इनपुट तापक्रम -40 सेल्सियस एन्टर गरौँ र गेट फारेनहाइट मा क्लिक गरौँ एप्लिकेशनले सही परिवर्तित आउटपुट तापक्रम दिनुपर्छ अब बाहिर निस्किन सर्टकट की प्रयोग गरी हेरौँ मतलब एप्लिकेशन एप्लिकेसनबाट निस्कन कन्ट्रोल एक्स ल हामीले सफलतापूर्वक कीबोर्ड सर्टकट प्रयोग गरी एप्लिकेशन एप्लिकेसनबाट निस्क्यौं स्क्रिनमा देखिएको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि contact@spoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken nmeict intro मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार